Hadirin dan Dewan Juri. Inilah penampilan dari Grup Salawat Al-Banjari Talabu Syafah. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Duh. يا عالما يا عالما بسر والعلان يا Yeah. فرج كروب المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمة dengan yang meriah untuk grup Salawat al Badari, Qala Abu